مؤسسة داليا الشغل الاساسي لها انها تعطي منح يعني احنا مؤسسه مجتمعيه بنعطي منح آه، لمبادرات مجتمعيه آه، عندنا ثلاث برامج رئيسيات القرية من تكرر النساء من أجل دعم النساء ومن جديد في 2016 أسسنا برنامج شبابي اسمه إبدأ بس كل برامجنا بتركز على نفس الإطار تشغل في نفس الإطار أن بنشتغل مع مجتمعات معينة اللي حسب مواردنا على الموارد المحلية آه، ايش الموارد المحليه اللي ممكن نحشدها احنا مش بلد فقيره ولا احنا شعب فقير ايش المشاكل اللي احنا عم نشوفها في مجتمعنا ايش ممكن تكون حلول إلها حلول آه، آه، صامده بيسكلي إلها اللي تستخدم الموارد المحليه وفي الاخر المجتمع نفسه حسب البرنامج بيقترحوا مبادرات بين بعضهم والمجتمع نفسه بتصوت وبقرر ايش المبادره اللي عن جد ممكن تسوي نقله نوعيه في المجتمع ممكن تحل مش مشكله شايفينها ممكن تستخدم الموارد المحليه وبقرر وبيس على هي هي التصويت احنا بنعطي منحه للمبادره للمجموعه اللي اقترحت المبادره بنساعدهم في التنفيذ لان كثير مرات عندي فكره حلوه بس مش عارفه انفذها بنساعدهم في التنفيذ بنشبكهم مع التقنيات والموارد الموجوده في البلد تساعدهم في التنفيذ فهي الشغل الاساسي سياسي عندنا في مؤسسة داليا بنحاول نخلق منها مجتمع مدني فاعل آه، قوي آه، اللي ممكن يحل مشاكل بين بعضه